أيها الإخوة سواء في بريطانيا في ألمانيا في جهنم في أي مكان تعيش في ظلهم تأخذ الأمان تأخذ النقود تأكل من أموال ضرائبهم وهنالك خمسون مليون مسلما اليوم يعني 80% من المسلمين في الغرب يعيشون شحاذين بفضل المساعدة الاجتماعية الغربية ثم بعد ذلك كفار وأي فرصة لي كان إيه سأقتلهم سأجزرهم أي دين هذا يا أخي أي فقه هذا ففكره التفسير التآمري وان الغرب يتآمر ضدنا احنا اهون على الغرب من جناح بعوضه احنا عايشين على معونات الغرب وعايشين على دعم الغرب وعايشين على منتج الحرب الغرب الحضاري حتى الان طب شايف انت إيه من الكاميرات دي من الغرب العربيات اللي هنركبها ونروح بيها من الغرب الاتوبيسات اللي بتودي ولادنا من الغرب طيب اللبس اللي احنا لابسينه ده من الغرب يفتخرونك لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام تطرح عليهم السلام لا يردون عليك السلام لا يجيبون وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضياقهم يحتقرونك لأنك ربما تلبس بدلة لحياتك ليست إيه إلى السرة أو ك... شيء غريب يا رجل ما هذه الأمة ما هذا الجنون الذي نعلم